ndyoke malukulisayo mwina mwina mwina mwina okuva mu kuwumulamu eh, ne mubulango bwakamafe twaliza wamu tukyagira maaso ne suubi gordon scott of uganda akyatumenyeramenyeramu tuvudde wano hmm. mu mbeera zonna ngaotugambye wakolako ku radio okumala emyaka ebiri hmm. nga tibakwadde ekikumi hmm. wali ekikola oti ah, omanyi wali kino kyali kyokwagala era abantu singa basinga bategeera ekyo kyali kyokwagala lwoba nga olina kyoyagala mhm. obulamu bukutambulira kitegeera bwobanga olina kyoyagala kiringa bano ah, baagala okuzaala bafumu nga bagala kuzaala balongo hmm. omwami yagala balongo omukyala yagala balongo babazaala singa mba mwagala mwagala ah. mwagala balongo ah. mukiteka ku mutima gwa mm. mmwe mm. nga bulike mukola mugawa abalongo eh hey. tobaga nato kukasala obalina nato kukasala ali mutadde mulabu nye yo kubagala eh hey. Eh, hey. kakati eh, ekintu hey, so. hey, kino osoro kwanga kali kyoto kya njalo ampuke yes. njalo ampuke a uh, nganya ampuke ko radio presenter mm. mukama najera aleta omukisa naguteekawo ngo mukisa gwo weguli nenga teguliko bibujira unakwe motoka nenga yes. tekuli mafuta ah. Nsitegera bulungi. Ah. Mm. ekyo nja kukikola nja kutambula nga ntambula kilomita emu nekitundu buli lunaku kumacanaolwegulo mm. nga nina okgenda kubanga nalinga njagala kiva mukama nanyamba ate abalnama otambula nogenda kumaca mm. nokoma okusanga olwokudda kalbanusanga tano mukaga mm. musanu nokomawo nodeeka eh, naye nga kikyogezaku okukola nti olwokuba nalinga njagala nga newayo nentambula kuba nali njagala okukola ku radio okuba kupresenta nenkiba mm. nentambula neŋŋendanga mm. byonna ebyalkyo kyenasanga buzibu nabasanganga nabufuula nti ate kyangu nnyo gyendikizibu nga nkirabamu omukisa nga nti aa ah, ah, mm. ekyo kijja kuggwawo ekyo kijja kuggwa okyamulungi nnyo twakola kuidio nga tosobola kukola kyakulya tebasobola kukuwa kyakulya kabe kakyayi ku radio nenobeerawo niwaituma kagumu okola abantu bakuulira sasa omuntu akuli abamanyi nti sente mufuna nyingi buli kimu kingi ki eh. nomanisanga ti ah manyi tutalikobokayo ku kyayi naayita mu meeting ezaddako kyayi ku redio watandika omunywa nga oyiseomwaka mulama nga tetunywa natuwakyayi mulama natuwa kyayi nga bakuwakira emigaati mingi egisinga bambi breakfast yabe yalinga ngasava ekuwako eggi kyapati amata wali byona nebakuba nga akyendola nga kirungi noga kale katukikube mm. onawe omaze obubasanyusa okuba nti okola okolaki oyagala kati maneja nabiramuaani abantu bano bakola bulungi mm. oba omuntu ono akola bulungi naga katumuwuddize kino olwokuba nti olaze okwagala kuyo okusooka eh, mm. kati tumala okukola etukola mukama najja nayamba wakati guggwaka nedda omusala gwawe gwasooka wegwajjira nali sibiri nako ndiolosente mbeka miliyoni nga mbiri n'ekitundu kusatu ninyuse ŋŋenda eh. kyava era kwasaganya ebyensene nampita eh. wamusango eh. kigwe nakoze nensooka ntyaobaomanyi nti abagwasooka gwa informationkati no kati mpedde mm. neŋenda aa ah, ah, nedde omanyi mm. ah, management byatudde erabanga waliwo omulimu gwemugikolera musabaka kati mm. sayiningako wano bakuwa omusaala ogusooka nensayinenga simanyize nasayininga nokulaba ebaasa hmm. baba yali nzitsijja kuoga erenawo yakunzia <laughs> sijja kuzogeraa olwobulungi bwa tibi eh, eh. nebigenda mumaaso eh. nabamanyisa bigodo ne scot hmm. okitegeera hmm. nti luli bazikuwa zaali ezo zibaku azatitulugere station station ki ah. omusaala gwasooka okufuna <laughs> ewande nakyazaki amaani omu eh. waswa muhamad taprogramyemu okitegeera ye mm. musanyufu nnyo mm. eri gavumenti kuba namubuuza erosiwano kyamaani naserebeka nangamba bafuta omutwalo gutya <laughs> buli mwezi omwaka gye mitwalo kumi n'ebiri <laughs> ekyasinga okumalamu embeera eh. kwekuga nti ate tebazikuwa zonna <laughs> bakwaza mwaka <laughs> naye wakati basobola okuwako emitwalo mukaaga era tebwetwako ya programu yaŋŋamba nasigala manyi omukaaga tebanagumba bampako mukaaga ogwomwaka oguwedde mm. kati muguno omwaka gwe tulimu mm. tebanasasulako yadde ate nomwaka ogwedde manyi omukaaga okitegeere mm. kati ekijo yali tegiwa kumi n'ebiri ah, ah. zeteeza olutakula nezijja zoogera ate ah, zo zaali nyingi ejyamaza zaali nyingi kuba nali musanyu eh. nali musanyu ate kati yo station gyogeebagendo zibuganya okwogera sente eh. yo station gyogera nti kibi atekyali ekyatambula eh, ekyagendamumaasowakati abakulaba nga balaba ekirenfuna buli kimu muli basajja abakosemu bamanyi mulina era kitufu nga mulina bakola manyi mwatandikira kufuna mu bukadde waliwo oze sere ze bakyo saulo bwe tane tano obujukira obukadde wali obunene obunene obwo wali ko musajja omusajja ah, oyo ne dako wali ko akolukumi kali ko musajja eh. nga akutte nkumi eh, eh kano kali ko wa monument ya gundi ya independence mm. ako papo black lady kali wali katoka kala zinyinyi yes. akasenta ako eh. bwali buje mkabasa nga bunji bwebu mm. nakobo bubala nga buli nkaga mu ba munana nabo bubala nga buli nkaga mu munana nga muna wali mitwalo nga mikangasa

era wenagiteeka nakati era wekyakati ewezeza emyaka egiyise ne mu kkumi olabika ogirekawo bulesi byokoze mm. olabika ogirekawo bulesi ngaekijjukizo kyenasooka okukola mm. nazimbawo ebiyumba eh, mm. ku sente zezimu ezo nentekamu ebisolo byange bitandika okugenda mu maaso kati ate nengena nga nyongerako nyongerako n'olwaleero webiri ne projekt eyo weeri maze emyaka kumina egenda mu maaso ate yinda sotwalizaawamu ekyalina emitawana mingi nnyo okutwaliza mm. awamu mm. naye biriwa ebitonotono atizinga tugezaako okubeera ntumaliza programu eno mm. biriwa ebisaanidwe eh, gavumenti besaanye okubeera nti ekolakolako tule nga tusobotereezaamu atisebeko wetuuka naye naffe tutuuke ekiseera tugyenyumirizeemu ng'ensendirayo ezitusinga ogisanga nti buli muzanyi ayingira ati industry atisa abeera ne sekita emusasula y'akasente abeera ne insuarance mu migundu ebyenjawulo mu mbeera yonna ate ebitali wano ezonga eh? biri hmm. era zikukwata ku gavumenti naffe ekisooka twandirowoozezza sa gavumenti etuyamba hmm. ne bannaffe bano abayingire mu palamenti ne batuyamba okuba nga bakuanya ebirozo aye bakikola dudaman ebya copyright batulere hmm. eteeka la copyright nga terikoma ku music yekka ebitontome poem anaffe aba drama emizanyo gyaffe bwegibe nga tuwanika script yaffe gitekawo gitadde ayina otuwa gap era gunakiro sigita nti Havesas Drama hmm. Kita egena vye mukono era kujeza nyo kuna theater uh, ah, baina show ya vya kumala mwezi mulamba yes. the sun was the weekend zinga za miundi za, za mwezi mulamba mm. never one agenda ngo boli awe senda wezi chikola yes. gube na nione jia mm. edwanga tuoreseza na wana wakabagenda mbipe bidala nekiteka mu mateeka nga bwe kyandibadde tubanga tusobola tuyambibwako ekirala mm. kiri kuffe mm. bannabitone mm. bonna bona mu sekita mwe tuli olwoba bamuwanamu nti gwe osinga atwala ekyo okubanga ekyomuwendo atamanyi lwazimba bwati kwekugwako ekyo kitasobola kitegeera tayagala mukubira simu takola bitya buli kimwayi amalala manja kyekigo mm. bwe kibatalaba n'ekyokubiri nti obayita kyetwekuŋŋanya mu kabiina ono association ene tuyambe nakyo nakyo nakino tayagala giyingira mukoyo ayina erinnya mm, mm, oba ayina oluyimba olutunze oba ayina omuzanyo oba komejanya asinga nekibanga kimuleetera okubanga okwewaga ate mukwewaga okwo bwe bunafu bwebagenda akomboozayo nakka tubeta okubanga agwa naye nga kyadde kirungi ne twegatta fenna bapeforming artist tuba tuli omuntu omu kubanga eno ensi ffe tugitegeera ffe tugirimu mm. bagivumbula bagivumbula mm. neffe tugitembera gituusa ate kubalala abaliddawo n'abalala abaliddawo n'abalala abaliddawo paako yali ogulowooza oba alisemba batalisembayo waggulu mm. kubanga naffe tugiyita mu buyisi nsi yaffe genosuubi ngaogyeko okuzanya ensi gwe kumanyiddeko nti omusajja muzanyi as radio presenter nakyo bakimanyi kuba ozikozeeko then kitone kikyo olina ekirala ekisooka kwekyo ekitone kyenina ekirala ndiinginiya construction mitegeera bulungi esebo toyimbangako okuyimba hmm. eh, okuyimba mu bitone okuyimba mm, naye akubanga sezuulanga njanoonyawali oyimbyeojust kumi oba bitaano awo asobola okuyanga okategerekera konakona eh. tofaayo nekaba kakuziika kinakuziika <laughs> kakuziika Om sai gua ya sigdanyo aba gua gua om yo yo aete mu lwa nae mu nguwe mu na ve mu sai gua ya sigdanyo Munusa, Munusa, Munabe, Munabe, Ogunaza, oh, Puli Chibi, Puli Chibi, Mwete Mu, Lite Kura Watari, Munabe, Munusa, Ibuwa Yesi. Mutu wala bine suwi batna hake. Ate, eh. nane vya miji ineta. E, eh, vya. Nja kuhima. O, ine mitone visuka kwevi. <laughs> Ine visuka. Asi, ah, bimba levyo. Aba nwa iya. <coughs> I'm sorry. Yeah. And why ya ebintu bingi muko bingi? Why ya yo biyimbo lulu oluyimbi lwa kuzika? Zo zimanyi kuba zite manyi banji babimanyi mm. majala alumanyi hey. Eh. nibo eta suna beni azimanyi baba zika. <laughs> Ozege. Hey. Eh. Misa isema kule zo bazimanyi. Mm. Ni watu ogenda mu church bulichi? Mm. Buli lunaku. Mm. Why ya yo lulu? Kalui ya kwadu kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal kuchal Mm-hmm. naye nga nduyina embeera gye twayitamu baa yali enyigiriza <laughs> kaabe mugagga kaabe mwamu ah, mm-hmm. mm, just bina ebiraga embeera yennaku n'olimba lwe yayiiya mu biseera bya covid kyetaaga ebiga maze kuba ate saategerade nja okuba nescripto nenzija nayo wa ah, eh. naye mbijja kuli nga bwembiyinze naluwandiika naye okuwandika tomanye omuwandisa omutuufu abatajjukira kale lwogere bwogezi yogera <laughs> bwogezi just kulwogera nirundi bubi njagala layini eyo <laughs> okay mbibaza baza baza wani wanyo wabatu wa mumbela zona wale tulini subi kono nisikoto kupigana mchigambo chimbi vili visatu kukina kubira ngo sivula batu laba hey. Eh. ate kanu tupede nga tuduka mm. ate mprogramu zizida kusewa okay na yaza nyo mkulu pere nawa FK yes sir oh msaji ono okay sija kumogi ila kani yoke <laughs> ah wala yu wapalu nji wala yu mbibaza okutu obudele mtu laba bambi mwebali ddala abawagizi ba havesas dramacta namwemwenamwenamwena mbebaza okutuwagira ebbanga eriyise emabega lyonna gye tuvudde n'okutuuka olwaleero abatuwagala mwenna nabatala natuwagala nabatatumanyi bambi ate nyengeru bagamba nti tiamu havestars gye tuli nnyo era tugenda mu maaso tuzanya tukyagenda mu maaso tujja kukola bingi nnyo ebisobola okuba nga bitubeezaawo dama tugenda mumuza ku stage abatulabako ebiseera biri mu bifo ebyenjawulo tugala tugenda tekukomao mu nkuba ate endala empya wetuli nnyo nnyo tetugwanga tetuvangawo era mbebaza ku obuwagizi mbebaza otwagala mbebaza byonna byemutukoledde basponsors baffe mwenna namwenyogero bagamba nti banemwebale nyo mwebale edda naaba batusembeetako mu myaka nga tutandika banembebazanyoinabwenjukirako eh, eh, abatutandika eh. waliwo omwembamuyita mbowa bosco yafa awaali mbowa bosco musajja wamaanyi nnyo alimu ku basajja batutandika bakola omulimu munene ebiseera twali kuigozinestaawe mukono ha ayayayayaya oyo yateako omukono munene natuwa ebyuma netugenda ku shemu nkakunyumiza nakonako kali kati netuwa <laughs> ebyuma eh. netugenda ku show kati abyuma bimugende eh. erina easter tugenda okukola show eh. banange ebintu byabadongo bizibu show yatuwa besi zaali bashow yetusala mwafuna abantu bameka abantu basatu abantu basatu bane kitundu kuwa chairperson kitundu eh. mu discuss hall eh. ah tufuna ngo basa mechu ne chairperson najja eh. na kasamu kasamu bita sent ni na yes ni timu ya abantu ndida mu afuna nusu kasamu bita bita kusho kusho yes nga nina abantu timu jira yenge tuzanya nayo abiri mu mwenda <laughs> ah. Kabali n'okuva ekyetu. Mwateka muselebeka musheyo. Musheyo twateka mwakadeka mune kitundu. Nimufuna nusu kasavu umeka. Eh. mu bitaano kyakuyiga eri abantu abali mu art industry nti ebintu bino webiba abasajja eyo gye bava tujja musindika mu programu endala okitegeere ajja kuba abatotolera biri bitya byatambula bitya atuusa kya waali kulira nsyo zajjukira eyo kyo teyinza kuva ku mutima terinvaako newekiba kitya newekiba kitya bakomawo mutya awe ah, mbadde nzijja eh. tutuuka tumala kyobolunyi twazalibakasa tukeetaaga kano tandika <laughs> okuza tumalizo zanya eh. ah. mwazanya kyo ntwagizanya nga muyabaakasanvu twali tukaagala bemu ku byaŋumya era nayogerako nomunakatemba omunaŋama nedda eh. olina okulemerako bweyaŋamba munakatemba mm. omuwa erinnya mu uganda kati letu twamala sanga musanvu ne tupanga ebyuma wali tetulina motoka ua kati mumanyi bakulu tugenda bibadala eh, eh, bisitula okyalnyo tubikomyewo paka ku eh, nga bese kwatiwa abantu babi ebiseera zaali bese zaali nene ekwatiwa bana nendala nekwatiwa bana okuva wano wagitawa distance nga distance nga mpanvuko ne bawumuza ne bakwatamu top omuwala agikutte bwani nga yaliwa yali kyetume ebyuma biddawaatulabaesaa ah, zino ngaali ggulu distance kyokuva eh, kilomita nga 14 okutuuka webigendemwatandika saa mika okutambula era mwatuuka saa twatuuka saa 1 kinona nimwatandika mmeka okuvaayo waali musanvu tutandika okusitula wanawali tuwonawali tuwumuza wanawali kati tuwala tubitumawe twali tubijje nanyini alowooza abi tukonkona hmm. eye buli mukulikira alooza tugidde ku mmotoka <laughs> kumbe tuze tubadala tonimukulikeeyo tukomyewoyalatuaddebwetumugende gemanyi gendi mwebaz gemanyi ago hmm. ah, tugenda ekyalunyo era betwavaayo olambuzi ah, enkeeramu sukaali aluwa amuzeitofaayo neŋena eh. nebakoa wenajja eh. nentekao nemuwayo atanamuwayoko ah, gula eh. sukaalimeka <laughs> wamwameka kukasangu ezigula <laughs> sukaali nakasangu akatekawa akasangu abaana bagula amazzi twatuuka wano basangawo amaduuka agali amagule mu ttawnnemunywa amazzi ag'ekikumi kikumi nanywamu amazzi mukasang nemanyi mugera katereka mukawanike mukakube mukirabirwamutekere eh. ah. era gemaanyi ago eh. agamugenyimiridde nago eh. terikiyinza kulema kasobosazeewo kasitokkiriza n'omutima noyagala kyoyagala ojja kuwa mbebasebasebasonanya babadde naffe okuva ina gyetutandikidde mu mbeera zonna zonna tukano lutuseng era banzigala puroguramu eno nakku lwaliro mbale nesuubi gonsikodde obuganda banemulira obulamu bwa ati gyava abasajja bano abamu mubalabulabi nemubegombesa nemubesiimisa olaba musanze ali enkoko noga eh, musajja abadde ku namba mm. kigire musajja enkoko balya namba mm. engege balya namba bali ku sente bonona mm. musajja babonaabona kutuuka yebatuuse bagezaako kunyiga biwundu mu ngeri zonna otherwise bebaza nnyo mwebale nnyo mwebali eddala abatula bakadde konna abatulonga ku social media platform zaffe ez'enjawulo ngwa kisinga okuba ekyakabi abali ku youtube just teka mutes fk television eh, subscribinga kikola amakulu eh, likinga followinga ate era okiralinge mu mbeera zonna zonna zonna zonna facebook kyekimu nammwe mwenna abatufunira wonna wona wolaika okuba nti otufuna mu ngeri zonna zonna zonna mwe balinyo mwe bali eddala olunaku olw'enkya tujja kuba tukwasaganya ekintu kyekimu puroguramu yemusaaza ezimu abakozi be bamu amanya mbadde katumba fred pena wanjagala okwebaza abantu benkozi nabo olunaku olwaleero ababaddewo mukulu ziwa munakyalo omugezi abadde onya okusetinga kameras okula nti bukimu kitambula bulungi ekirina okubeera nga kiba eh, mukulu ah, ah, waliwo mukulu edi mukutwalizaamu akwasaganyiza buli kimu okulaba nti twambala locations na buli kimu kirungi eh, ediwa ekedomactas yebalinyo yebali eddala yakwebaza brand my editor okwasaganya ensonga zonna okulaba nti ekifaananyi mugifuna tufuwakyo nga kiza okuba nga kitambula mu ngeri zonna zonna zonna zonna zonna zonna zonna zonna nenebasa n'omutesitesi mu ngeri zonna ateekateeka okulaba nti programu zino buli kimu kitambula bulungi nga bwe kirina okuba nga kiba oba kirina okwasaganyizibwa bulungi oba kirina okuba nga kikwasaganyizibwa mu ngeri zonna zonna mukulu dan thank you very much mwebale kwasaganya byonna ngenda kiteera wano tukwasaganya olunaku lwekya budde bumusaazi zimbere mulungi ateera mweraba